Сейчас мы с вами приготовим салат из кукурузы и капусты. Для салата нам понадобится капуста, авокадо, кукуруза. Да можно свежую, можно замороженную. И для рыбного вкуса лист нори, сырный майонез или соус. Капусту, чтобы она была мягкая, я ее сделаю в кухонном комбайне вот на такую терочку. Вот я пропустила капусту через терку, получилась такая мелкая и мягкая. Сюда добавляем кукурузу и перемешиваем ломаем лист нури. Я взяла три листа, нарезаем авокадо и также добавляем салат. В данный момент я добавлю соус из авокадо под видео. Я дам и майонез сыроедный, и как приготовить соус из авокадо. Хорошенько все перемешиваем. Добавляем черный перец и еще раз перемешиваем. Вот такой получился у нас салат. Подробное описание рецепта будет под видео. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.